É o, é o, é o, é o, é o, é o, é o é é PK no beat. beat, beat, beat. O terrorista nas produções. PK tá na, PK na voz. É o CHVA. É senta tá gostoso, senta tá Acordei bolado com saudades da safada Mais uma noite de plantão, lembrei da sua sentada Não me esqueci o que a gente fez naquele dia Então brota aqui de novo na base de fria. Brota na minha base, brota na minha base Fica à vontade, fica à vontade Hoje tu vai ter Tu cessagem, tu, tu, tu cessagem cê sai, tu, tu cê sai Safada, safadinha Vem jogando a xereca pros cria Investiga de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente Me instiga de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente me sinta gostoso, me tá- tá gostoso tá Acordei bolado com saudades da safada Mais uma noite de plantão, lembrei da sua sentada Não me esqueci o que a gente fez naquele dia Então brota aqui de novo na base de fria. Brota na minha base, brota na minha base Fica à vontade, fica à vontade Hoje tu vai ter Tu cê sabe, tu, tu, tu cê sucessagem, tu, tu sucessagem Safada, safadinha Vem jogando a xereca pros cria Me siga de um jeito envolvente arte da putaria mostra que tá experiente Me instiga de um jeito envolvente Na arte da putaria mostra que tá experiente Peca no bis Sentar gostoso, sentar gostoso